Maintenant, je vois dans la grandeur du ciel toute la douleur de mon âme. Oh, tu sais, je viens de loin. D'où le soleil se couche. même si on se touche. Je vois dans toute cette grandeur dans la chaleur ou la glace. Mais pourquoi je me sens si seul. À comprendre où est ma place. La parole de l'ancien nous a pris regarder d'où on vient pour ne pas ignorer au fil de notre vie. Oh, tu sais qui on devient. Je vois dans toute cette grandeur Dans la chaleur ou la glace Mais pourquoi je me sens si prendre où est ma place. Je vois dans toute cette grandeur dans la chaleur ou la glace. Mais pourquoi je me sens si seul. À comprendre où est ma place.